ее рука, укачивая в колыбели умершего кота. Печали у груди теснились, как раненые воробьи. Ей сегодня приснились и как была босиком в объятиях.